в домашнем приготовлении напитков беспроигрышный вариант. Настойки, наливки, ликеры испортить практически невозможно. Вот здесь вишневый ликер. Он послабее настойки, но очень нравится женщинам. Как делается, смотрим.